Megérkeztünk Tahi határába, a Dunaparton, hogy megnézzük a fakórházba az ápoltat. Most nem sokára be fogunk haladni. A szőkenő és Na bent voltunk a faiskolában, a szőkenő és a megkérdeztük, hogy hogy lehet átültetni a fát. Konkrétan rákérdeztünk a Városligeti fára, egészen addig nagyon, nagyon közlékenyek voltak és kedvesek, amíg ez szóba nem került. Rögtön bezárkóztak és azt mondták, hogy ez már egy politikai fa, és ők ebben nem kívánnak részt venni, ezért meg sem nézhetjük. Azért annyit megtudtunk, <clears throat> hogy ez a fakórház a Főkert ZRT leányvállalata, Eh, és szoros kapcsolatban állnak a ZRT-vel. <clears throat> A politikai szára visszatérve megkérdeztem a kertész urat, hogy nem akkor lesz a politikai felhangja ennek a fának, hogyha két laikus állampolgár nem nézheti meg, hogy van-e fa. Mert hogyha itt van, akkor nincs semmi probléma. Ha nem nézhetjük meg, akkor erős a gyanú, hogy nincs is mit nézni. Ennyi. Nem jött be a szőkenő, Taktikát váltunk, most mi jövünk. Megyünk befelé a Tahina nagykerti faiskolába, és mint ligetvédők gyűjtünk egy kis információt, hát ha adnak nekünk. Bemegyünk. Tudod, mit Na szóval, beszéltünk Kulinurral, a faiskolának a főnökével, vagy vezérével, helyzet a következő, a Péternek igaza volt, a szőkenő stratégiánk nem vált be elsőre, ugyanis kiderült, hogy a Tamás a jobb szőkenő, nem pedig a Zsuzsa. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez azért van, mert ő legalább szőke. Nagyon jó, hogy sokoldalúak és sokszínűek vagyunk. Az egyik módszerünk nem jött be, a másik módszerünk nem jött be. Ugye mondták szerdán, hogy legközelebb kedden visszahozzák a fát. Ez még igaz is lehet,